Здравствуйте, меня зовут Мила и я с удовольствием проведу вас в удивительный мир русского языка. Hello, I'm Laura o l e n i and I will be your English teacher. 最难的语言是什么呢？就是中文。Hello，大家好，我是你们的中文老师，你们可以叫我阿米尔。Namaste，मैं आपकी हिंदी भाषा की अध्यापिका रहूँगी। धन्यवाद。皆さん、こんにちは。 私はさきです。日本語の先生です。Hola, mi nombre es Lourdes y yo voy a ser tu maestra de español. 안녕하세요 여러분. 저는 한국어 선생님 짜시라고 합니다.